таста таста таста жалау көріп тұр болмайды болмайды тастаса қойса таста кім болсаң таста жайналай тасташы өтініш еке екі әрекетіңді жаса екі әрекетіңді жаса сабақ қызылорда облысы жаңақорғаннан келген қазыналы қария жәдігер ақсақал болса бір той беріле кетсе қадірменді ағайын талас бауырымыздың әкесі қазыналы қария қызылорда облысы жаңақорғаннан келген талас ақсақал болса бір той төріне келсе қадірменді ағайын отыз мың теңге барып аласыз отыз мың теңгені келіп аласыздар ағайын өй тамаша ағабек қадірменді ағайын мына қазыналы қария ахмет ақсақалдың қара айы есімді тұлғары менен көкпарды бердіқұл қажы атаның немересі ағабек шабандоз басып кетті қадірменді ағайын міне мәреге төрелабайда бере бермей атаға бер тойларың құтты болсын ниеттеріңіз қабыл болсын әу Atatürk'ün болсын. olsun, Erro oyun doğru болсын Törtçen bol, koluna kayna yüzün yol olsun. Kogayla kaynasak, körpürümünü құрметті азаматы, Ахмет Ақсақалдың қара айу есімді атыменен баруын Бердіқол Қажатаның немересі Ағабек қадырмен ағайын.